les modalités de gouvernance, Quand on partage l'information, quand on publie en Creative Commons, quand on met, on rend des projets libres d'accès sur Internet, quand on développe en culture libre, c'est tous des aspects qui sont liés au bien commun, qui sont vraiment essentiels à notre développement, nous, en tant que lab, puis aussi au développement de la communauté des faiseurs, des patenteurs. Sans ce développement libre-là, ça se peut pas. Le bien commun, c'est ça. On est tous ici pour travailler au bien commun, dans un sens ou dans un autre, que ce soit en faisant des jeux interactifs, que ce soit en révolutionnant l'impression 3D, ou simplement en faisant des trucs le fun. Le, but, c'est vraiment de pouvoir participer au développement du bien commun.